ちんの Ha ha ha. ってる絶対そうだよね無視すんのパンずっと無視すんのパン決めたのパンあなたが決めたんだったらこちらも決めますパン <laughs> ママ戦おう戦いに行こう みちこちゃんみちこちゃんみちんのみちゃんやそんな狭い男なの 子はダメって教わったもんね 어? 빵! Huh? <laughs> パン 皆さんあの無視はやめてください <laughs> あの私が考えたあの虫のとっきりではなくなななな私が考えたあのとっきりではなかったんです <laughs> ゆかはゆかでした <laughs> 無視したらこうなりますそうですはいはいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました 最後まではいまた次の動画で会いましょう 예, 미친 것다 진짜 <laughs> 아참